байна уу? Байна байна. За. Тийм тийм. Та төлөх код номоо neuromarketing цэгийн вебээр онлайнаар захиалаад үнэгүй хөргүүлээд авч болно. Үнэн нь 88000 гэж байгаа. За баярлаа. За эхлэх үү. За эхлэе. За. Хоёр номны захиалга их байна уу? Номны захиалга бас яг сонирхсан хүмүүс нэлээ эрэлттэй айгүй их тэгж сонирхож бас ингээ хойноос нь эрэл сурал болж авч байна. Одоохондоо болохоор зөвхөн нөгөө вебэрээ дамжуулаад онлайнаар захиалга хийгээд явж байгаа. Тэгээд 20-оос хойш болохоор дэлгүүрийн борлуулалтанд гарахаар тэгээд бас нээлт хийнэ гэж. За одоо төлөвлөл явж байна да. За окей. За дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За тэгээд дөвшөөгийн подкаст энэ удаа одоо дөнгөж бас шинэхэн номоо гаргаад байгаа одоо шууд зохиолч гэж хэлэхэд болно үсттэй одоо бүхэл бүтэн ном гаргацсан юм чи тий одоо юу номын эрхийг одоо албан ёсоор эзэмшигч эзэмшигч тий аа тэгээд даваа далаатайгаа уулзаад байна өмнө нь бол бид нар бас даваа далаатайгаа нийлээд тархины талаар подкастуудыг хийж исэн. А тэгээ өнөөдөр бас үргэлжлүүлээд бас тэр подкастаа хийя. Тэгээ нөө өмнө бас ярьж исэн номоо бол ингээ гаргацсан байна. Тэгээд итгүүлэх код гэдэг ийм итгэхэд нэртэй юм одоо ном гарсан байгаа. Тэгээ өнөөдөр бид хоёр юуны талаар ярих вэ гэхээр одоо яг ид одоо хүчээ аваад байгаа хүмүүсийн дунд одоо бас нэлээд төөрөгдөл болоод байгаа биткойн АИМ одоо захим одоо энэ мөнгөний систем гэдэг ааш та одоо яг их хилээ хөрвүүлэх юм бол тий. Тий. Энийний талаар бид хоёр нэг жоох ярилцъя гэж байна. Гэхдээ яг энэний бид хоёр нөгөө энэ хэр орж байна? Оо тийм чи очиод хэлж. За өнөөдөр бол биткойн яг хилдний хөрвүүлэх юм бол захим мөнгөний систем гэдэг байгаа шүү дээ. Яг монгол хэлний орчуулах юм бол тэгээ энэний талаар ярих гэж бодож байна. Тэгээ хамгийн гол нь энэний талаар ойлголт болвол зарим усуд болвол бас нэлээ автсан байгаа. Зарим нь бол бүр ойлгохгүй явах. Гол юм нь энэ маань өөрөө нөгөөнийг бидний тархинд яг яаж нөлөөлөөд энэ үнэхээр бидний амьдралд хэрэгтэй юм байна гэдэг тэр итгүүлэх код нь энэ тархинд яг яаж суучаад байгаа юм бэ гэдэг талаар төрхөө ярмаар байна. Тийм. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэний талаар чамтай ярих гээд одоо яг энэ сэдвийг хөндөж авчаад байгаа маа. Тэгэхээр энэ крипто валютын талаар нэг довчхон жоохон ойлголт өгч. Аа одоо нэгэд нөө тархитай холбоо гэж үзэж байгаа учраас би бүр их технологийн бүр ерөнхий үндсэн одоо том хүрээ болох блокчейн гэдэг сэдвийн талаар бас эхэлж ярьсан зүг болов гэж бодож байна л да. Тэгээд зөвхөн яг дэлхийд даяар блокчейн систем технологи хөгжих нь өөрөө маш их ирээдүйтэй бөгөөд маш их хэрэгтэй зүйл юм байна. За. Зөвхөн энэ нь бол яг цаг үеийнхээ хүлийн зөвшөөрөгдөх байдал. За тэгээд дээрэс нь одоо ялангуяа нөгөө банк санхүүгийн салбарт нэвтрээд ороод ирэхээр одоо яг бидний хилэгдээд байгаа одоо крипто валют одоо янз бүрийн төрөл бүрийн койнууд болоод ирэхэд цагт энийг одоо нөө санхүүгийн зохицуулагч байгууллагууд нь одоо яг яаж зохицуул цаашаа авч явах вэ гэдэг дээрээ одоо маш их том юутай тулгарч байгаа. Эрсдэл одоо юу гэдэг а челленжтэй, сорилттой тулгарч байгаа. Одоо үүнийг одоо хэрхэн амжилтаа давж цааш нь хөгжүүлэхээс одоо энэ ялангуяа одоо санхүүгийн салбарт нэвтрээд байгаа крипто валютын өсөн нэмэгдэх хэрэглээ тий түүнийг зохицуулахдах тэгээд бас аюулгүй байдалтай хууль ёсны гэдэг шин чанарууд нь хангагдах бах гэж бодож байна. Аа Бүр ерөнхий агуулгаар ярих юм бол энэ маань бас яг тархины үйл ажиллагаатай их төстөө. За. Одоо англиар neural network гэж хэлдэг одоо тархины эсүүдийн хоорондын хамтын ажиллагаа гэдэгтэй яг адилхан л одоо бүтээсэн байгаа юм. Блокчейн гэдэг нь болохоор. Тэгэхээр одоо альва мэдээллийг одоо юу гэдгийг чи өтер хоорондоо ямар нэгэн байдлаар мэдээлэл солилцох энэ үйл явцыг ямар нэгэн тийм төв засгийн газар гэдэг юм уу одоо там дата сангаас ингэж баталгаажуулах шаардлага байхгүй. Энийгээ яг одоо чи надад өглөө би энийг чи хүлээж авлаа гэдгийг дор дор нь одоо ингээд баталгаажуулаад ингээд онлайнаар ингээд тавьчихна гэдэг нь өөрөө энэ мэдээллийнхаа одоо бит хоёрын одоо аливаа ямар нэгэн зүйл дата ч юм уу тэг хөрөнгө ч юм уу юу ч солилцсон байсан тэрийг ингээд шууд баталгаажуулчих чинь нийтэд зарлж чинь энүүгээрээ энэ маань өөрөөхөө одоо юу шин чанарыг садгалж чинь л да одоо үн цэнтэй гэдэг юм уу дээрэс нь бас одоо үүний одоо нөө хакер гэдэг чинь тэнд эвдэгдэхгүй те дундаас нь одоо ингээм заллан хийх хөлөнгөөс тийм мэдээллийн одоо хулгаалах тэр эрсдлийг нь бас төдий хэмжээгээр хааж байгаа. Тэгээд ялангуяа энэ тарих судлалын шинжилх ухааны эрчимтэй хөгжснөөр яг энэ компьютерийн салбарт ялангуяа энэ neural network гэдэг энэ ойлголтыг маш өргөн хүрээтэй авч хэрэгжүүлээд ирэхээр одоо түрүүний ярьдгаар зөвхөн нөө крипто валютаар хязгаарлагдахгүй эрүүл мэндийн салбар, даатгал те за өөр юу ажиллах уу одоо хоол, хүнс за тэгээд за нөө мөнгө рүүгээ ярих юм бол одоо тэр мөнгөнд дэвсгэрт э, гиг хүртэл одоо энэ блокчейн систем ингээд ойрын ирээдүйд ингээд орлож ингээд бүрэн дүүрэн одоо ингээд солих одоо тийм хандлагатай хөгжиж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө манайхан бас яг энэ технологийн талаар тэгээд а ирээдүйд бас нөгөө хүн төрөлхтний ч юм уу бидний амьдралд те яг одоо бидний энэ санхүү мөнгөний гүйлгээнд ч гэдэг юм уу энэ утгаараа ер нь яг яаж хөгжөөсөө вэ гэж гэдэг одоо энэ ойлголт нь ингээд нөгөө маш олон янз байгаагаас болоод энийг бол нэгсэндээ олон нийтэд нэг тийм нэгдсэн бөгөөд цогц байдлаар яг нэг чигийн ойлголт өмнө улс нийт дээр өгж явах хэвэл та өгч ингэж мэдлэг болоод мэдээллийн цэгцлээд тэгээ бүгд ингээд нэг зүгт хараад нэг зүгт ойлгоод а энэ чи яг ийм юм байна инкээрээ тэгдэг юм байна гэдэг болсныхаа дараа за одоо тэгвэл энэ дээр одоо ийм журмууд хэрэгжүүлэх нэ тий одоо койнуудыг ингэж журмлах нэ гэдэг ч юм уу ингээд анханасаа бүр нөө мэдээллийнх нь урсгал нь хүртэл айгу замбраагүй тий яг хин үн зөв яриад байгаа нь мэддэхгүй тий одоо койн гаргадаг ч юм уу эсвэл одоо энэ санхүүг үйлчлэхээ үзүүлж байгаа хувийн байгууллагуудын үгэнд итгэх ёстой юу эсвэл одоо нөө төв банк төв засгийн газрынхаа үгэнд итгэх ёстой юу гэдэг ч юм уу ийм маш их одоо юм төөрөгдөл мэдээллийн юм тийм нэг чигт хараагүй байгаагаас олон тийм янзаар ойлгож байгаа юм ойлголтоос үүссэн бас санал зөрөлдөөн бас их байна гэж би хувьдаа бодож байгаа. Одоо яг манай Монголын локейшн дээр л яриад байгаа шүү дээ. Тав дээр тийм. А тэрнээс биш дэлхийн нийтэд за тэр дундаа баруун Европ за энэ Азийн зарим нэг өндөр хөгжилтэй орнууд Америк гэдэр болвол одоо яг энэ мэдээллийн нэг цэгцгүй байгаа байдал нэг арай өөр төвчөнд Өөр илүү бас нэг төгөлдржих тэр шат руугаа бас орцсон болов гэж хараад байгаа. Тийм. Тийм, тийм. Тэгээ ялч л одоо жишээ нь хятадынч тэр японыч тэр төв банкуд одоо G coin гэдэг юм уу те одоо юаны одоо крипто валют хэлбэрийн хүртэл ингээд төв банк нь өөрөө санаачлаад ингээ гаргаад үйлдвэрлээд ингээ яваад эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг хуу хэдийгээр төв засгийн газрууд санхүүгийн зохицуулах институтүүд нь энийг одоо юу гэдэг нь уламжлалт нь санхүүгийн тогтолцоо маань яг пирамид хэлбэртэй л яваад байна л да. Одоо өдийг хүртэл тэгж явж ирсэн гэж. А пирамид хэлбэртэй гэдэг нь одоо ингээд толгой дээр гурвалжингийн дээд орой дээр байгаа тэр хэсэг маань одоо энэ мөнгөний нийлүүлэлтэй одоо энэ ханш алтны нийлүүлч гэдэг юм уу энэ бүх зүйлийг зохицуулж одоо энэ эсвэл одоо энэ долларын нийлүүлэлт гэдэг юм одоо ингээ ханшаар дамжуулж энэ эдийн засаг а энэ бүх эрэлт нийлүүлэлтийг ингээ зохицуулах одоо санхүүгийн механизм хөшүүргүүдийг удирддаг гэсэн бол одоо энэ блокчейн тэгээд тийм одоо технологиор үндэслэн крипто валютууд гараад ирэхээр одоо тэр одоо долларын элитүүдийн одоо тий тэр засаглал ноёрхлын эсрэг юм болчиход байна л да. Яг үнэндээ болно. Тэгэхээр энэ бол нөгөө тал сөрөг тал нь одоо нөгөө тал нь болчихсон. Тийм одоо энэ чинь хянж болохгүй байхгүй юу? Одоо тийм блокчейн одоо чи өөр карманда нөө wallet буюу нөгөө захим хідвчэндээ те хідэн койтой байгаад тэрийгэ хин рүү яаж шилжүүлээд те тэн дундаас одоо яаж одоо энэ энэ чи хяналт айгүй хэцүү байхгүй юу? За чамаа хянж чадахгүй шүү дээ. Одоо биткойн одоо газар юу ч юм уу. Тэгээ одоо хэдэн сая долларт оч болцсон юм уу те. Тэгээ тэр нь одоо яг үндэ яг зөв зүйлд ашиглагтаад мөнгө угаахын гэдэг ч юм уу эсвэл одоо нөгөө нэг буруу зүйлд ялангуяа одоо хууль бус зэвсгийн 8-аач гэх юм уу тиймэрхүү зүйлд одоо зориулагдж байгаа зарцуулагдж байгаа хэсэг нэг хэн чадахгүй гэдэг ийм нэг айцаасаа болоод энэ хоёр тал одоо зөрчилдөд байна гэх юм а та. Яг одоогийн нэг нийт одоо дэлхийн нийтийн тренд нэг гэх юм бол а явандаа энэ а криптовалютын одоо нийт санхүүгийн зах зээлд эзэлж байгаа мөнгөн дүн ихсхийн хэрээр өөрөөр хэлбэл одоо оролцогч хэрэглэгчд нь нэмэгдэхийн хэрээр хүссэн үсээгүй одоо төв засгийн газрууд аль хэдийн одоо одоо төрөний нөгөө юаны coin те эсвэл одоо Японы G coin гэдэг шиг иймэрхүү зохицуулах арга хэмжээнүүд аль эрт одоо алсын хараатай учраас одоо аваад хэлж гинөө гэж би хараад байгаа байхгүй. А манад болохоор магадгүй одоо саяхан жишээ нь одоо төв банкных ч юм уу тий одоо янз бүрийн coin mine бол төлбөр хэрэгсэл биш шүү тий та бүхэн одоо иргэд одоо аж ахуйн нэгжүүд үүнээс болоод яг баталгаажаагүй юм төлбөрийн хэрэгсэлд одоо хөрөнгө оруулсныхаа одоо алдагдал эрсдлийг тий одоо одоо иргэсэн засгийн газар хариуцахгүй шүү гэсэн утгатай зүйл мэдэгдэж байна л да. Яг энэ бол нэг талаараа бас зүв бах. Бас сэрэмжлүүлж байгаа зүв. Гэхдээ зөрүүлээд ер нь ойрын ирээдүйд энэ талаар яг ямар бодлого те баримтлах хэрэгтэй юм бэ гэдэг тэр дунд хугацааныхаа юг бас зарлах хэрэгтэй. Зөрүүлээ те. Тий, зөрүүлээд одоо Азад одоо жишээ нь тэм тэм улсууд ийм жишээгээр явж байна. За одоо зарим одоо аль хэдийн дэлхийн дэд том одоо хүчээ авсан том компаниуд төр төлбөрийнхээ хэрэгслийг биткойн ингээ хүлэмжшөрөөд төлбөр тооцоогоо хийгээд авчлаа. Ихэлчлээ ч гэх юм уу. Тэг ингээ хаажим хаажмаар явж байгаа энэ процессээс одоо одоо бид нар бас зогтож чадахгүй шүү дээ Тийм шүү дээ. Тийм, нэгэн талаа одоо нүдэн дээр өрнж байгаа энэ процессыг эртгэн яавал зохилтой вэ гэдгийг одоо эртгэн бас энэ олон нийтэдтэйгээ одоо бодлогын түвшинд бас ингээ сайн яриа одоо хилцүүлэг өрнүүлж тэ тедэртэйгээ маш сайн ойлголцож ингээд ямар нэгэн тийм дүрм журм нэг тоглолтын бас хязгаар заавал байх хэрэгтэй. Нэг шийдэлт хүрэх хэрэгтэй юм. Ард түмэнтэй нэг шийдэл одоо нэг юм дотор хайрцаг дотор орох хэрэгтэй. Тэгээд энэ дотроо учир зүгээ олцоод үүнээс гадуур одоо хитэрсэн тэр э, юуг нь одоо журмаар ингэж зохицуулнаа. А ингэснийг нь өдөр одоо ингэхгүй энэ хууль бус гэж үзнэ ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар одоо асуудал тандахгүй бол зүгээр л одоо <laughs> сайхан нөгөө нэг талаас ингээд нөгөө юу гэлээ нэг их хүрээ ивэр дарыг бол 1000 хүрээ ивэр дарыг гэдэг шиг л оо тэр ашигтай давлгаад ээж давлгаалаад ингээд тийм. Энэ блокчейн за энэ нөгөө захин мөнгөний төлбөрийн энэ систем маань болол одоо зүгээр миний харж байгаагаар би буруу хэлж магадгүй шүү. Сүүлийн ер нь 7 8 жил бол нэлээ ирч хүчээ авлаа. Тэ? А бидний баг байхад бол энэ бол түүчин байхгүй за технологич бүр сурагчгүй байсан үе тэ. Технологи нь окей бэлэн боллоо. Энэ өөрөө энэ арт түмний тархинд ямар хэлбрээр ямар одоо тэ одоо нөгөө таны номдэр битцсэн байгаа шүү дээ тэр үндсэн тархинд яаж маркетинг хийсэн болоод нейро маркетинг хийсэн болоод энэ ингээ хүмүүст одоо энэ ингээ хүлээн зөвшөөрүүлээд за сая бас нэг амар давлгаа боллоо шүү дээ Монголд те одоо надаар хэлүүлдэггүй мэдчихэж байгаа юу хийсэн болоод энэ улсуудад ингэж амар итгүүлч вэ ямар код ашигласан болоод яг нөгөө шийдвэр гарах хүчин зүйлсийн шатлал гэж одоо бид нар орчуулсан л та за the decision drivers of iceberg of decision drivers гэдэг. Тэгээ санаа нь юу ихээр хүн шийдвэр гаргахын тулд нөгөө хамгийн түрүүнд одоо юу гэдгийг сэтгэл түгшил, айдас, дарамт, тэг хүсэл, хэрэгцээ гэдэг ч юм уу. Тэг ингээд таалал гэдэг ингээд бас яг нөгөө пирамидын юм гурвалжин шиг юм шатлаар ингээд өрнөдөг. Тэр хамгийн доотлолт нь одоо хүн мөнхийн одоо нөгөө түгшил, зовнил тунд байж идэг. Тэг яагаад бол одоо мэдхгүй учраас гэдэг ч юм уу тий. Ягдвал coin гэдэг нэртэй дөрвөн хүн мэдгүй учраас тэр үл мэдэх зүйлсээс одоо эмээх одоо зугтах ч гэдэг юм уу те нөө юу ах тэр түгшил бол цаана мөнхийн асаалтаа байгаа. За үүнээсээ болоод энэ одоо миний санхүүгийн одоо юунд нөлөөлчихвэ гэдэг айдас байна те. За эсвэл одоо би үүнийг мэдхгүйгээсээ болоод одоо бас миний ирээдүйн одоо ашиг ололт амжилт нь те бас нөлөөлөх вэ гэдэг бас нэг тийм дарамт байна. За. За ийм дарамтаа шийдвэрлэхийн тулд бас тухайн хүнд яах вэ гэхээр тэрийг нөгөө нэг ирэх, сурах, сураглах тийм хэрэгцээ бий болно. Юу юм бол тээ coin coin гэж шууралах юм. Би бас энийг мэдээд авчмаар биш. Надад бас тийм хэрэгцээ биш шүү дээ. Би санхүүгийн асуудлыг шийдмээр байна. Тэгээ энэ хэрэгцээ байгаа учраас нөгөө нөхдөөс эргээд хүсч эхэлнэ. Тэгээ энэ хүсэл дээрээс эхлээд ингээд таалл гэдэг ингээд шатал маань ингээд дээшээ явах жишээтэй. А тэгэхээр саяны жишээ нь заа ёо саяны ч гэлтгүү дээ. Ер нь зөв нийт масаар нь ажиглаад хахад ерөнхийдөө иймэрхүү крипто валютыг их хүлээмжшөөр зөвшөөрөд одоо юу гэдгийг хөрөнгө оруулалт хийж байгаа а бараг 70 байна уу 80% нь одоо маш залуу шинэ үеийнхэн байна гэж бид нэр ажилласан. За одоо ялангуяа одоо 18-аас 25 насныхан гэдэг ч юм уу те нэг насныхаа аюугаар. За магадгүй одоо 25-аас 34 насныхан гэдэг нэг жоохон ажилтай санхүүгийн суурьтай болцсон. Тэгээ бас эргээд одоо нөгөө орлогоо нэмэх одоо үндсэн хэрэгцээ байгаа учраас одоо coin гэж яг юу вэ? Юу болж байна гэдэг. Яагад бол мэдээлэл маань маш нийт нөгөө чөлөөтэй нээлттэй очвол болцсон учраас бас дээрэс нь бас одоо юу гэдэг манайхан бас Монголын одоо энэ coin-ы зах зээлээр бас их хязгаарлагдах байна. Айл эдийн дэлхийн маш том том биржүүдийн тий одоо тэр бүх арилжаанд оролцоод ингээд нөгөө мэдлэг туршлага нь аюул тэлчж. Тэг ер нь бол Тэгээ энэ зөвхөн ингээд одоо юу гэдгийг энэ тал нэг ингээд бүүн болоод байгаа юм шиг боловч яг эн чинь бол одоо баг хятад ч гэдэг юм Америк ч гэдэг юм өдөр болгон болж идэг үзэгдэл байгаа байхгүй юу? Хэвээ үзэгдэл. Хаа яа нэг хойно гарч ил байдаг тий. А яг хөө зүгээр статистикаар бол 95% нь бол нөө цаашаад оршин тогтнож нөгөө нэг ингэж нөгөө доктортой хэвэн үйл ажиллагаа явуулж чаддгүй гэдэг тийм статистик байдаг юм байл л дээ. Нийт койны зах зээл дээр гарч ирсэн одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний. Тэгэхээр яг энэ нөгөө талдаа нөгөө Тийм учраас болгоомжтой хандаарай гэдэг тийм юм гэж байгаа. А одоо болж байгаа энэ борж байгаа процесс бол миний бодлоор бол одоо ялангуяа тэр их идэвхтэй оролцоод их мэдлэгтэй туршлагатай тэр хүмүүсийн хувьд бол аль хэдийн тэр дарамт гэдэг завираас салаад тэр хүсэл гэдэг хэрэгцээ рүү норчиж шатлал руу. Тэ энэ coin гэдэг нь бол хүсэж байгаа байхгүй яагаад гэвэл тэр чинь үл мэдэх зүйл биш болсон гэсэн үг байхгүй юу? Үл мэдэх гэдэг нь огт ингээ харахгүй агуур өхөн орохоос айдаг штэ. Яг үл тэр харахгүй цаана юу байгааг нь мэддэхгүй. А гэтэл одоо бол зарим одоо тэр энэ койны зах зээл дээр олж байгаа залуу их юм бол аль хэдийн мэдээд байгаа байхгүй юу? Зүгээр тийм дотор гал асааж, бамбар асааж явж аль хэдийн тэмтрээд очиод үзээд тэ оо энд ийм койн гэдэг, тэнд тийм ханштай, энэ нэгдэг, энэ нэгдэг энэ дундаас тийм маржинтай тийм учраас би одоо энэ чинээс өөрийнхөө бүр одоо орлого олох нөгөө нэг үл мэдэх гэдэг зүйлээсээ бүр ангижраад тэнцэндээ ингээд төлөлгөө гаргаа тийм ингээд сарын одоо орлого олохын маржин одоо юу маань ингэж өснө гэдэг тийм нөгөө юутай болсон. Тэгэхээр яг нөгөө эдийн засгийн хуваар хөрөнгө оруулалтын хуваар гэж хэлэх юм бол энэ маань ерөөхдөө нэг юм таван бас нэг гол шатал байдаг юм. За хамгийн доор нь одоо газар үл хөдлөх хөрөнгө. Ягаад гэвэл энэ одоо хөдөлтгөө Тэгээ дээрэс нь одоо устж алга болгоч гэдэг юм уу тийм зүйл бага учраас а гэхдээ их зарцсан их удаан гэсэн үг. Нэг хөрөнгө оруулалт ороо те тэнчэнээсээ эргээд нөгөө хөрөнгө оруулалтынхаа өөр өгөөж явах гэж их уддаг. За ингээд дараа нь ингээд а технологиудад хөрөнгө оруулах. Одоо компаниудад хөрөнгө оруулах. За тэгээ хувьцаанд хөрөнгө оруулах. За тэгээд арилжаанд хөрөнгө оруулах. Одоо өөрөлдөл нөгөө нэг трейд хийх гэж ирдэг. За тэгээ хамгийн дээр нь буюу одоо тэр Forex одоо дээрэс нь крипто валют гэдэг зүйлээр оролдох. Тэгээ энэ таван шатлын ялгаа нь юундээ вэ гэхээр доошлох тусмаа эрсдэлгүй аюулгүй. Яг бол доошлох тусмаа тэр чи бодиттой юм нэг зүйл судалдаж авч байгаа хөрөнгө нь яг бүртгэгдэж байгаа ч гэдэг юм уу. Ядаж нүдэнд харагдаж байгаа гэх юм уу. Гарт баригд гарт баригдаж байгаа гэх юм уу. А дээшлэх тусмаа эрсдэлтэй гэдэг нь маш их савлгаа өндөр. Дээрээс нь нөгөө нэг төрөл бүрийн зүсэн зүлийн нөгөө койнууд ингээд шинээр гарч ирж байгаа учраас нөгөө хинт нь идэх үү те одоо жишээ нь өнөө саяхны яриад байгаа бидний яриад байгаа жишээ чинь нөгөө олон жилийн турш яг энэ хичээлийн платформоор платформоор заагаад те маш олон хүмүүсийн одоо магадгүй тэр форексийн ч гэх юм уу тэр арилжааны сэтгэлгээ тэр нөө сурах арга барилыг ингээд заад сургаад ингээд нэр хүндийг олцсон те хин гэдэг нь тодорхой гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр чи нөгөө итгэх, итгэл үнэмшил гэдэг маань тэр coin гэхээс илүүтэй бас тэр хуу хүний тэр нэг юу нь бас аюух нөлөө бай. Тэр хүний одоо итгэх гэж байгаа тэр нөгөө аль хэдийн мэддэг, таньдаг одоо би чамд итгэж байгаа тал яг адилхан гэсэн үг байна. Түвшүүн царай. Нүүр царай болоод байна шүү дээ. Тэ? Энэ нүүр царай нөгөө нэг койныг худалдаж авах тэр хүнд итгэх тэр кодын хамгийн том шалтгаан нь болоод ийм гэж хараад байгаа зүг тий одоо би жишээ нь гинт гарч ирчихэл оо өстой гоё coin гаргалаа гэвэл одоо хинч надахгүй шүү дээ ирж чам хий хий тий юу coin яасан ч coin ийгээд тэгэхэд бас тийм одоо итгэх итгэл үзүүлэх дээрээс нь нөгөө нэг одоо юу гэдгийг айл олон жилийн турш нөгөө таньж мэддэг хүнээ хүндээ нөө шийдвэр гарах магадлал нь арай илүү өндөр байхгүй юу аа тэгэхээр зүгээр энэ койны одоо ингэж бүүн болоод байгаа дээрэс нь одоо койно борлуулж байгаа энэ хамгийн ихэнд ямар маркетинг явуулсан бэ гэхээр тэр койндо зориулсан хамгийн их одоо тий ард түмний итгэлийг олсон хүнээр нүүр царайгаа хийгээд эсвэл өөрөө нүүр цаяа болох хөрсөө маш сайн биелдэж байгаад одоо 2 3 жилийн дараа ч юм уу койныг зах зээл дээр гаргадаг ч юм уу энэ өөрөө нейр маркетинг мөн үү Энэ нейромаркетингийн процесс мөн үү? Яг уу яг нейромаркетингийнхаа онлын хувьд ярил одоо нөө тархины шийдвэр гаргах төв дээр нь ярих юм бол юу л гэсэн үг. Яг нөө төрөүний хилдгээр нь үндсэн тархинд нь л илүү нөлөөлж ийн гэсэн үг л дээ. Одоо нөө ухаалаг тархи гэдэг нь одоо тооцоол хийн штэ амар тийм хард тийм нэг аль хэцүүл нөө ирээдүйд ашиг олох уу те тэдэн төрөөр худалдаж аваад хэдий хэмжээнд хэмжээнд гэдэг ийм ухаалаг тооцооллоос илүүтэй зүгээр одоо юу гэдгийг монголчууд coin гаргаж байна. Тэ? Одоо тэр хүн coin гаргаж байна, тэ? Why not тэ? Яага болохгүй гэж гэдэг одоо ийм нөгөө үндсэн тархинд нь хандсан нөгөө аль хэдийнэ суудсан танил ойр дотн төрөл хүнэн садан шиг болцсон тийм нөгөө багш гэдэг ч юм уу те тийм болцсон хүн за би coin гаргаж ийн те хэдүүлээ одоо Монголда одоо юу хий яг энэ чинь нэг талаараа бас зөв тийм одоо юу гэдгийг эрсдэл байна те зориг байна те бас дээрэс нь одоо энэ зах зээлд оролцох оролцогчдын тэр нэг ихтгэл сэтгэл тэр нэг дадлаг дуршлаг тэр бүх юм шинэ байгаа. Тэр нэг гаргасан нь ч буруу буруу гэдэг юу талаас нь битээ хараасаа гэж бодож байгаа байхгүй юу. Энэ бол буруу зөв удлаа модлаа гэхээс илүүтэй. Вэатийн алд бол алдчихлаа хин ч байсан гэсэн. Тэгээ эн чинь тэгээ дараагийнх нь олд амжилтын нэг ихний нэг суур штэ. Би хамгийн гол нь интернэс нөө coin гаргасан хүнийгч тэр coin-ыг зөв буруу гэж ярихаас илүүтэйгээр энийг яаж ард түмэнд итгүүлээд худалдан авах хүртлэх тэр шийдвэрийг гаргачваа. Тархинд нь яаж ажиллачваа гэдгийг л ярилцах гэдэг гол юм байна. Тий. А бусдаар тэр бусад мэдээлэл юу гэдэр нь одоо интернетээр дүүрэн байгаа учраас магадгүй бид хоёрын ярьснаас ч илүү мэдээллийг тэндээс авч магадгүй. Тэгэхээр гол нь энэ нөгөө нэг миний тархинд ингэж нөлөөлөд нь шүү энэ ийм юм ингээд хийгээд шүү гэдэг юмаа бид нар мэдчих юм бол нөгөө нэг койн худалдаж зарах ч гэдэг юм уу худалдаа авах юм шийдвэр дээр маш том одоо суур болж нөлөө болж өгөх юм болов уу гэж хараад байна. Зөв зөв. Тэгээд бас яг энийг ярихын тулд нөгөө а чи бас айгу тийм шин технологи штэ. Одоо юу гэдэг хүнээс шууд 20 сая төгрөг яг нүдэн дээр нь харуулж байгаа те та энийг юу цаасаар авах уу эсвэл энэний оронд энтэй тэнцэх coin авах уу гэж асуул хідэн хүн одоо юу гэдэг алийг сонгох бол гэдэг ийм шийдвэр гаргалтынх нь одоо бид нар тэр юуг сайн мэдэхгүй байгаа. Яг одоо тэр тархиных нь одоо үндсэн тарих одоо ухаалаг тархин дээрээ тий яг юун дээрээ дөрвөлөд монголчууд яаж шийдвэр гаргаад байна гэдэг тий а тарих судлалын ийм дагнсан тийм судалгаа одоо байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол яг тэрийг хариулахын тулд заавал тийм судалгаа хэрэгтэй. Тэгээс зүгээр шууд одоо за тэр номон дээр тэгээ бичигдсэн юм бэлээ. Тэгэхээр тэр нь тийм баах гэдэг тийм шууд одоо шууд утгаараа гэсэн тийм юм ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр яг зориулаад одоо магадгүй одоо бүр судалгааныхан дээр нь те а крипто валют те одоо хэрэглэгчийн одоо худалдаа авах шийдвэрт хэрхэн нөлөөлж байна гэдэг ч юм уу те. Хүлийн зөвшөөр хандлага нь хэр байна гэдэг ийм бүр процентоор нь ингээд яасан судалгаа бүр хийвэл их сайн. А тэгт тусам бид нар тентчэр судалгаанаас юу олж авах вэ гэхээр нийт одоо юу гэдгийг манай нийт зах зээлийн одоо тэдэн хувь нь одоо ерөөхдөө одоо койны хүлийн шүрх хандлагатай байна. А бүр нийт дийлэх масс нь эргэлзэх хамтаа одоо тий үл мэдэх гэдэг нөгөө нэг айдсаасаа болоод тэгээд энэ дарамт болж байгаа учраас үнийг бас сонгохгүй байх магадлал нь бас төдөж ийн өндөр байна. За бүр үлдсэн хэсэг нь буюу одоо тэр өгд хөгшөд хүүхд мөхтөт бол одоо энэ сэдв хамаагүй ойлгохыг ч хүсэхгүй тий. Тэгэхээр яг иймэрхүү байдлаар нь судалгаа бид нар хэрвээ хийгээд гаргаад ирэх юм бол зөвхөн жинхэнэ итгүүлэх кодыг бид нар олж чадна. Аа. Тэг яаж энийг хүлэмжшүүлэх вэ гэдэг. Тэр тэдрэг бол улс орны засгийн газрууд ийшээ шилжиж эхэлж байна. Монгол улс ч гэсэндээ хөвсөн үсээгүй ийшээ ямар нэгэн байдлаар ингээд эдийн засгийн бүх интеграцаар ингээд нэвтэрч орж таараа. Одоо эхнээсээ ингээд зарим үл хөдлөхөрөнгийн компаниуд одоо баригдаж байгаа төслөө койноор ингээд зарж эхэлж байна шүү дээ. Зарлж эхэлж байна шүү дээ. Хүлэмжшөрнө өө та бүхэнд хатгасан coin boy нэрээр тэр юм байгаа бол тий тэрүүгээрээ яг үн төвцүүлээд байраа худалдаж авч болно гэдэг ч юм уу. Эхнээсээ ингээд нэг алхам тавигдаа явж байгаа юм чинь энэ хүсэн үсээгөө 5 10 жилийн дараа нилийн тийм одоо их ютал юм болно. Нилийн хөрсөн дээр буучих юм байна. Буу, дээрэс нь одоо чи бит хоёр метийн хүмүүсээс эхлүүлээд одоо ингээд бусад бүх одоо юунууд ингээд нөө мэдлэг мэдээлэлд хилэгдээд ирэхин цагт нөгөө айц гэдэг зүйл нь баг багаар арилж эхэлнэ. Тийм. Тэгэхээр мэдээлэл нь их зэгцтэй зүв байхын одоо ач холбогдол нь тэн дээрээ байна. Тэрийг их зөв системтэй ингээ байнга өгөө те контент контент орч юм уу ингээд яг тэр одоо тэр үнэхээр одоо тэр койны зах зээлийг дэмжих хүсэж байгаа тэр гол тоглогчт нь те одоо тэр трейдерүүд нь ч гэдэг юм уу одоо тэр юунууд нь ч гэдэг юм. Яг тэр хүний үндсэн тархинд монголчуудын үндсэн тархинд нь хандсан те үнийг нь хүлэмжшүүлэх одоо тийм чиглэлдээ сэтгэл хөдлөлтөнд суурилсан тий хараан дээр суурилсан тийм энгийн тийм гоё контентууд үйлдвэрлээл ингээ мэдлэг мэдээллийн тэлэл эхлэх юм бол хүмүүс тэртээ тэргүй за тийм дээ те ер нь ямар ч ялгаа байхгүй шүү дээ чи мөнгө гэдэг чи одоо бол бараг л зүгээр дата болсон. Тэгэхээр тэр дата тэр банкар хянагдах те энд зүгээр тэр бит хоёр хоорондоо солилцоод энийг 8-аа хийх хоёрын нөө мөн чанарт тэр чи бит хоёрын тэр юунд ерөөс ямар ч агуулга ялгаа байхгүй байхгүй. Тийм байх тий. Тийм. Энд чи ерөөсөө одоо ингээд бодоол үзэх гэж ер нь түүхэндээ нэг юм эд мараа материал өөрт хэрэгтэй байгаа юм а өрөөлөөс авах солилцох энэ процесс ингээл ер нь нэг ингээд нэг 100 100-ны жилд ингээл нэг ингээд ховсон өөрчлөгдөж явсараа байгаад за сүүл рүүгээ бүр энэ мөнгө чинь бүр ингээ гарт баригдаж нүдэнд үзэгддэг байха болоод энэ виртуал орчинд болоод одоо энэ мөнгө маань өөрөө виртуал орчин руу зүгээр тоо байлаа шүү дээ. Одоо энэ бүр ингээ хэлбэр дүрсээ өөрчлөөд бүр ингээ coin болж хувирч тий энэ нь ингээл бас л нэг ингээл нэг ховсл яваал л да тийм ингээл тий. Тэгээ энэ бол ирээдүйдөө би тэгж хараад байхгүй. Энэ ирээдүйдөө 10 20 жил энэ илүү л төгөлдөржиж илүү л одоо бидний амьдрал бидний хэрэгцээ илүү л үнцэнтэй болж хувирнаа. Тий. Одоо л бид нар нөгөө чиг нөгөө таны түрүүний хэлдэг нөгөө айц та эргэлцсэн байгаад байгаа боловч миний хүүхдийг 20 таа болохыг 30 таа болоход энэ бол бүр хэвийн үзэгдэл болцсон байна. Тэгэхээр бид нар бол энийг одоо нэгдүгээр төлөний зөвшөөрөх хэрэгтэй юм бэ? Хоёрдугаарт ойлгох хэрэгтэй юм бэ? Тэ? А гуравдугаарт бид нэр энэ дээр дөрөөлж яаж өшөө илүү амьдралаа, бизнесээ өшөө илүү ашигтай байлгаж болох уу гэдэг дээр бид нар гаргалгаануудын хоорондоо ярилцах хэрэгтэй юм байна. Зөв үстэй тий. Ялангуяа одоо жишээ нь зүгээр төсөөлөл л да бүгдээр ингэдэг пицца ингэдэг хуваагаа туугаа тавьчихдаг шүү дээ. Тэрний чинь зөвхөн нэг хэрчмэл одоо тэр блок одоо энэ блокчейн гэдэг том дугуй пиццаны зөвхөн нэг хэрчмэл coin ихгүй юу. Гэтэл үлдсэн бүх юмнууд чинь амьдралын бүх хэлбэрүүдэд хамаатай байна шүү дээ. Тээвэр логистик яасан юм. Тэр чинь блокчейнээр шийдэгдэж болох юм уу? Болно шүү дээ. Хүнсний нийлүүлж яасан. Хүнсний нийлүүлэлтэй ч гэсэн бид нар шийдэж болно. Эрүүл мэнд одоо бид нар имлэг мэмлэг намлаг мамлаг гэж үзүүлдэг. Тэнд очихоор нөгөө нэг баахан карт, март, өвчтний түүх, мүүх гээл тэг ингээд 80 юм чирж очиол ингээд Тэг тэгж явах ямар шаардлага байхгүй. Хэрэв энэ блокчейн дээр суурьтаа бол бид нар хүссэн эмчтэр очоод өөрийнхөө одоо юу гэдэг нь хуруу хурууныхээ нүднийхээ юугаар баталгаажаад миний яг өвчний дата бүх юмыг яг тэр блокчейн системээс нөгөө эмч мэн харах боломжтой. Оо, урд нь ийм юм имжлэх юм тийм юм байна шүү дээ. За окей. Тэгээ тэрийг тэр хүний нүдэн дээр үзлээ зөвлөгөөгөө өглөө хаалаа. Дахиж өөр орох аксес их нэвтрэх тийм боломж байхгүй. Гих мэтлэн гэр ингийн амьдралын бүх хэлбэрт хэрэгтэй байхгүй юу? Тэг манайхан ч зөвхөн нэг хэрчмийн сухалж авчин гутал тэрэн дээрээ байлдаалаа станалаа. Юудэ бүхэлд нь блокчейн энийг өөрөө ингээл муухан харагдуулах гал. Тийм одоо ингээм амьдралын бүх хэлбэрт ийм хэрэгтэй маш чухал технологи байсаар байтал энэ чинь ингээд ядарч бүтэн харах юм бол бид нар чинь ингээд за анханаас нь зөвхөн санхүүгийн гэлтэхгүй одоо ингээд манай засгийн газрын төвшөнд гэдэг юм уу парламентын төвшөнд ийм технологийн өндөр мэдрэмжтэй ийм хүмүүс байх юм бол энэ айл эрт одоо хуулийн зохицуулалтаараа хүн шийдэгдээ явж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгжээж бид нар чинь энэ өөрсдийнхөө өдөр тутам үйлдвэрлэдэг байгаа дата мэдээллүүдээ нэг найдвартай пул одоо юу гэдгийг юм санд хадгалаад тий. Тэгээ тэнчэнээсээ яг амин чухал одоо хэрэгтэй хэрэгтэйцээ хэрэгцээтэй ингээл. Тэгэл одоо бид нар мэдэн шнэ газар худалдаж авах гал нэг байшин байш худалдаж авах юу болдог вүлээ. Хаана очиж очролдог вүлээ тий. Банкнд мөнгө төлөөд иргэн банкнд очролно. Буцаа дэрэн тэгэл ингээл дугаар аваа нэгэл бүх юм юм. Тэгэхээр энэ зүйлийг алга болгоё гэх юм бол одоо яг энэ тархины тэр neural network гэдэг шиг л одоо энэ бүх дата мэдээллүүд зөвхөн нэг санд хадгалж идэг бүгд ингээд access буюу нэвтэрч орох эрхтэй. Тэгээ энэ чинээсээ одоо тэр эрүүл мэндийнч тэр даатгалынч тэр банк нэж тэр тэ тэр coin нэж тэр крипто валютынч тэр одоо юугаа байдгийг бүгднгийн сайхан ингээд бүгдэнд нь ингээд нээлттэй ингээд харуулж болдог. Тэгээ тэр нь өөрөө хааж очсон баталгаа болж чаддаг. Оо. Жинкийн чинь одоо нэр төрийн баталгаа Тэгээд амьдралын бүр бүхэл бүтэн хэрэгцээ болж хувирах واخгүй яг тэр үед ингэж хэрэг цогцоор нь хараад цогцоор нь шийдэж чадах юм бол Тэгээс coin ч бол хэрэгтэй. Гэхдээ энэ мэдээж хэрэг одоо цаг хугацаанд арай болоог байна. А гэхдээ одоо эхэлж байгаа нь бол алдаа биш. Эмзэн үзүүл. Алдсан байсан ч гэсэндээ шантарч болохгүй. Зүгээр яваалаа тий. Тэгээд эн чинь дэлхийн нийтийн нэгэнт энэ тренд болсон одоо удахгүй одоо айрын ирээдүйд бүр бүхэл бүтэн нийгэм эдийн засгийн бүх юуны тогтолцоог өөрчлөх гэж байгаад бид нар бас тэрнээс нь авчирч болохгүй байхгүй. Хамт суралцаад, хамт ажиглаад, одоо болж өгөл хамт төр хууль мөл журам журмын хамт боловсруулцаад, эртгэн нэвтрээд, зарим нэг компани аж ахуй нэгжүүдэд оролцуулаад, Тийм бол бас яаж л одоо бидний энэ иргэдийн гэх юм уу да одоо энэ нийгмийн даатгалын шийтгэл өвтгөл төлдөг байдаг асуудал учраас ингээд бүх юм дата болоод ингээд зүгээр л гар утасны нэг юм дээрээс ингээд бүх юм шийдэгчтэй болчихвол ямар их цаг хугацаа хэмнэх вэ? Ямар их хөрөнгө мөнгө бас ямар их хөрөнгө мөнгө хэмнэгдэх үү? Цаана асар их цаасны зардал, асар их хүн хүчний зардал нөгөө засгийн газар та бас хэмнэгдэнэ. Тийм. Тэгээд энэ одоо энэ засгийн газар маань энэ цаг үеэ дагаат ч гэдэг юм уу те хэрэгцээ шаардлагаа дагаад Бушуухан л яг энэний талын хууль дүрмүүдийг те гяс гяс батлаад судлаад ингээ гарахгүй бол энэ маань хөрсөн дээр буух гэж ингээд хууль дүрмгүй байснаас олж бас нэг муу хуудсууд нь энийг муухан харагдуулах энэ юусэн амьдралд хэрэггүй юм байна гэдэг тийм ойлголтыг өгчих үйдэ гэж их айдаг байхгүй. Тэгэхээр засгийн газар тэр хууль боловсруулдаг улсууд маань нэг жоохон мэдрэмжтэй байгаад энэ тал дээр нэг жоохон төлхөө ажил хийгээсэ, судалгаа хийгээсэ. Яг яг. Тэ? Ядч тэр нэг судлаачдаа бас нэг сонсдог байгаасаа ч юм уу, тэ? Уу нөгөө л юмтайгаа ингээл ээрэл тойродох юм бол бид яг эндэл хоцрогцсон эндэл ингээл балчиг шавар дотроо байгаад л байсаар баг. Юм шиг санагдаад байна. Тий, одоо бол дэлхийд бол ерөнхийдөө тарих судлал гэдэг бол бүх шинжилх ухаануудын өөрийнх нь суурь болчлоо л да. 21 дугаар зууны одоо шинжлэх ухааны хамгийн гол э, фундаментал асуудал нь тархи судал болоод эхэлсэн. Тэгээд тархи судлалыг э, одоо маш эрчимтэй хөгжүүлсэн улс орнууд одоо хиймэл аюу ухаанд маш их өсрөнгөө амжилт гаргаж байна. Автоматчлал, роботчлал тий одоо ингээд үнийгээ дагаад бас блокчейн яванд ингээд э, амьдралын бүх юм аяг ингээд технологи руу ингээд бүх ингээд цогц системээр ингээд тэгэхээр одоо жишээ нь би ингээд зөвхөн зөвхөн нейро маркетинг гэдэг талаас нь харахаар Энэ бол зөвхөн одоо энэ худалдаа авагчийн худалдаа авах шийдвэрийг гаргах дээр онцлог үнцэг гэдэг юм ил олж харж байгаа байхгүй юу? Тарих судлалыг тарих судлал дотор зөвхөн тэр одоо нөгөө нэг пиццаныхаа зөвхөн нэг хэрчмэл нөгөө нь евро маркетинг чи өөрөө шүү дээ. Ингээл дата суулаа гаргаад ирвэл за энэ хүн яаж худалдаа авдаг бол те яг юун дээр дөрвөлөөд ийм худалдаа авах шийдвэр гаргачихгүй гэдэг тэр талын олж харж байна. А гэтэл ингээд бид нар ингээд бүгднийг тойруулаад ингээд судлах юм бол нөгөө сэтгэл судлал маань орж ирнэ, хүн судлал орж ирнэ, философи орж ирнэ, соёл судлал орж ирнэ те За компьютерийн шинжилх ухаан орж ирэн компьютерийн шинжилх ухаан дотор нөгөө хиймэл оюун ухаан, автоматчлал, машин суралцах ч гэдэг юм ингээ. Энэ бүх юмнууд чинь ингээ нөгөө пиццаныхаа юу шиг ингээ тойрол тойрол бүгд нэгдээ суулчих юм бол энэ дунд ч шийдэж болохгүй асуудал гэж баг байхгүй болчих жоох байхгүй. Яг л хүний тарих яаж шийдвэр гарч ийн хаана ой дурсамж хаан сэтгэл хөдлөл гараад байна те. Энийг эндээ судалсан зүйлээ бид нар яаж одоо тэр нөгөө нэг өөрөө жолоодаг машиныг үүсгэх үү? Тэгээ зам дээр бүгдээрээ төгчрөө яваадах хэрэгтэй мөгүй юм уу? гэдэг асуудлыг бас хөндөж болно. Ялангуяа нөгөө нэг оргил цагуудаар тий. Харин тийм ингээ ярихаар ингээд айгүй их юм байна тий. Одоо бидэнд хийх юм их байгаад байна, судлах юм их байгаад байна. Тэгэхээр бид нар энэ бид нар гэж хэний хэлээд байна вэ гэхээр залуучууд бид нар энэ ажлыг судалж байгаа энэ ажлыг одоо Монголынхоо хөрсөн дээр эхлүүлэх гэж байгаа ч гэдэг юм уу магадгүй дэлхийн хаа нэг газар энэ ажлыг судлаад яг хөрсөн дээр тухайн тэр хөрсөн дээрээ буулгаад эхэлж байгаа тий элэг нэгт Монголынхоо олоод тий энэ хөрсөн дээрээ яаж буулгаж болох уу тэр зам гүүрийг гой засаж өгдөг ийм уялдаа холбоотой л ажиллах юм бол бидний одоо хөгжиж байгаа орн маань бас нэг хөөх урагшаага ингээд явах юм болов гэж хараад байна л та тий шинээр авсан ажилт нь ингээд нэг тийм ажилтаа нэг тийм одоо яг одоо юу гэдгийг хойрог хайн хантаа тий тэрнээс болоод ажил хэрэг бизнест нь жоохон ингээд юу дутагтаад байгаа нөө хүч юу нэгээд э, илэрхий ингээд нөлөөлөгдөд байгаа тийм одоо дарга одоо удирдахч тий албаны дарга захирал гэж болно тий яаж энэ ажилчтайгаа одоо би юу яах вэ амархан ойлгоц тэднийг итгүүлж тий одоо урам шуулж тий сэтэлжүүлж тий илүү үр бүтээлтэй ажиллах байх гэдэг бас тэр аргыг олж болно. Тэр жохол шүү тий. Тий. За магадгүй одоо юу гэдэг бас одоо зар сурчлага контент хийж хүмүүс хийж болно. Тэд нар маань одоо хийж байгаа, миний энэ хийж байгаа зураг авалтаа, видео тий энийг үзсэн хүний сэтгэл нь яг хөдлөх үгүй юу? Би худалдаа авах шийдвэрт нь хүрэх болов яах вэ? Бид нар энийг хийж байгаа нөгөө анхныхаа зорилгот маань үзсэн хүн маань ингээ очиж ингэж тий мэдээлэл яг яг яг хүсэж исэн шиг авах болов уу? гэдэг энэ бас аргачлал нууцыг бас олж болно. Тэгэхээр та юу ч хийдэг гэсэн гэсэн яг ямар асуудал тулгарч байна тэр асуудлаа хайгаад уншвал бас олж чадна. Тэгэхээр одоо тийм юмны хүрээ хязгаар гэж байхгүй инженер байсан ч болно багш хүнд бол бүр их хэрэгтэй. Хүний нөөц ийм мэрэгчлэнүүд байдаг тий яаж зөв хүнийг хүлээж одоо сонгож шалгуулж сургаж ингээд нөгөө үнцэнтэй тийм ажилтан болох вэ гэдэг бас компани айгүй тийм чухал тийм одоо юу шүү дээ. Тэгэхээр ийм салбарынхан бас магадгүй зөвхөн евро маркетинг, керо маркетинг тамаатай байна гэлгүйгээр а энэ чинь тарих судлал тий хүний шийдвэр гаргалтыг судалдаг шинжлэх ухаан. Тэгэхээр бид нар одоо ажилдаа яаж төгөлөх вэ? Яаж манлайлах вэ? Яаж уран зоригтой өдөр болох ирдэг болох вэ гэдэг тэр бас тэр итгүүлэх нууцыг бас олж болох нь байна. Одоо яг саяны хэлсэн бүх энэ юмнууд дээр сургалт ч гэдэг юм уу, одоо хуваараа уулзаат ч гэдэг юм уу, одоо менторлүүлэгч гэдэг юм уу тий. Ийм юм авч болох уу? Тэгээ одоо ингээд дөнгөж нөгөө номоо ингээд танилцуулаад э, борлуулж нөгөө вебэрэл онлайнаар л юм борлуулж эхэлж хэл та нөгөө нөгөө тесттэй хөлбөр гэдэг шиг. Тэг хүмүүс яг хэр хүдэж авах нь ямар шуухан одоо эрэлттэй байх нь гэсэн бас их тийм миний анх бодож ирснээс илүү их тийм давсан одоо юу гэдгийг их сэтгэлдэлтэй эрэлт бас их үзүүлж байна. Тэгээ ном нь их таалагдсан байна Тэгээ өөрийнх нь яг ирж хайжсэн зүйл нь мөн байсан байна. Заримдаа компани шийдвэр гаргах захирлуудад те эсвэл одоо маркетингийн менежер, найз нөхдөд. Тэгээ контент бүтээгчдэд тэд нар ингээд маш их одоо тийм нөгөө нүдэ олсон гэх юм уу та яг нөгөө өөрийнхөө яг яагаад ингээд хийгээд яагаад тэр нь амжилт болоод идэг байсан гэдэг нөх шинжлэх ухааны нөх нотлохоо нөх системд ойлгож юусоо байхгүй явж ирсэн байгаа шүү дээ. Тэр дотуу талаа ингээд нөхөд авчиж байна гэдэг их тийм комент хэлж байна. Тэгээ хүмүүс ч гэсэндээ одоо вебээр маань утсаар бас их одоо тэг ярьж ингээд захиалах тэг юу яаж юм тэгээд үүнтэй дагалтуулаад нөө төрөний яриадсан нөө нейро загвар гэдэг тэр аргачлалаа бас танилцуулсан тийм онлайн сургалтууд явахгүй. Оо за. Нөө ковидосоо болоод ерөнхийдөө онлайн суурьтай. Тэгээд манай сошиал медиагаар 9 сарын 20-наас хойшоогоо яг номоо ингээд дэлгүүрийн борлуулалтанд гаргаад нээлттэй хийсний дараа за энэ маань ийм учиртай шүү тий та бүхэн маань яг уншсан уу? Уншсан бол яг энэ асуултуудад ингэж ингэж хариулаад тий ямар мэрэгчлээ хүмүүс байхаас шалтгаалаад хэд хэр их олон тооны хүмүүс байхаас шалтгаалаад тэднийг ингээ бүлэглээд ангилаад тэг ингээ шатраалтаа одоо Евро заагуур гэдэг энэ шинэ аргачлалыг бас Монголд бас танилцуулнаа. Зөв зөв наачиг сонирхолтой тий. Итгүүлэх код гэдэг байгаа шүү дээ тий. Ер нь одоо ингээл бүхэл юмд мууч бай, сайн ч юмыг тухайн хүнд ухаан юунд ч итгүүлэх одоо оюун ухамсартай л бол итгүүлэх код хинт ч байсан гэсэн. Тий, хинт ч байсан. Итгүүлэх код чи итгүүлнэ гэдэг маань өөрөө юутай харьцаад байна уу гэхээр тарихтай л харьцаад байна л да тий. Тэгэхээр хэрвээ зүгээр ингээд би юуг асуух гэдэг нь вөхөр энийг ингээд товчхон базаад таныг ингээд ингээд нэг өгөө шулгоод нэг хилээч те. Бид нар одоо танд би итгүүлэхийн тулд энэ тархины яг хаана ямар юун дээр очиж юуг яаж нөлөөлөх ёстой вэ гэж асуул одоо яг зөв зөв асууж чадчихна үгүй би бас мэдэхгүй байна. Зөв зөв би одоо бүр боддоор юм модель дээр тайлбарлаа явчих уу. За тийм модель аваа тий. За одоо жишээлбэл одоо энэ хүний тархийг ингээ хөндлөн зүсэл дээр ингээ харуулж байна л да. Аха. Тэгэхээр одоо нөгөө би бас нэг хүнийг бас нэмж танилцуулах хэрэгтэй болж байна. 2012 онд Нобелийн эдийн засгийн төрөлд э, Нобелийн шагнал хүртсэн одоо Даниэл Канеманы Thinking Fast and Slow гэдэг бүтээлүүдийг хурдан сэтгэх удаан юу гэж монголоор бас орчуулагдсан байдаг. Тэгээ үүн дээр танилцуулсан хамгийн гол зүйл маань нөгөө шийдвэр гарах хоёр үндсэн тийм юу байдаг гэж одоо систем нэг систем хоёр гэдэг. Тэгээ үндсэндээ систем нэг гэдэг нь юу хэлээд байна гэхээр та бүхний харж байгаачлаа одоо энэ лимбийн систем за ингээд энэ баг тарихтай үнчин тарих одоо энэ тархины баг нь энэ энэ бүх хэсгийг оруулаад ингээд энэ бол систем 1 буюу шийдвэр гарах одоо нөгөө гол төв зэг маань энэ дээр байж идэг. Энэ дотор гүн рүүгээ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ энэ тархины ерөөхдөө ингээ бүр базаа тайлбарлачихад энэ тархины хэсэгт ер нь юу явдаг вэ гэхээр хүний амьсгалах, зүрх судасны зохилт, хоол боловсруулалт, тий сэтгэл хөдлөл одоо үүнтэй холбоотой бүх дааврын ялгарл тий түүнийг одоо цаашаа түгээн тархах одоо энэ бүх системүүд маань яг энэ бидний хилээд байгаа үндсэн тарих гэдэг энэ ингээд одоо төвлөрсөн байгаа. Тэгээ өөрөлдөл одоо хүний шийдвэр гаргалт гэдэг нь маань өөрөө автомат. Тэгээ байнгын энэ сэтгэл төвшил айдас гүйцэтгүнд ингээд нэг машин нэг юм нэг ингээд асаалтаа ингээд орчихоор ингээд ингээд байж л нормалдаал тий нормалдаал гэж яг тэр байхгүй юу. Яг шийдвэр гаргалт гэдэг бол яг араандаа хийгээд ухрахуу хаашаа явах гэдэг хөдлөх нь тий үйлдэл хийх үйлдэл хийх эсрэг. Тэр үйлдэл хийх эсрэг рүү орохын тулд Тэр доор нь байгаа одоо жишээ нь тийм энэ энэ энэ үндсэн тархины хэсэг дээр юу явдаг вэ гэхээр тэ маш тийм энгийн тэ нөгөө амьд үлдэхгүй үгүй юу? Тэ амьсгалахгүй үгүй юу? Над хэрэгтэй үгүй юу? Тэ минь миний яг юунд нь хэрэгтэй? Аа гэдэг асуултанд дунд байнгын шийдвэр гаргалт явж байдаг. Юу тааш тааралцсан байсан гэсэн. Сурчлагаач үзсэн хүн дээж тааралцсан дэлг өөрчлөж орсон те ингээд хаашаач явж исэн хүн ерөөсөө өөрөө өөрийгөө өөрийгөө өөрөлдөл өөртөө санаа зовсон өөрийнхөө л оршин тогтнох одоо тэр амьд үлдэхийн эдлөөх тэр нэг э, сэтгэл төвшл айц дунд ингээд тэр нөгөө нэг нармалдаа л ингээд явж идэг. Тэгээд тийшээ одоо юу гэдгийг одоо яг нөгөө гүцээгээ тайлбарлачихад бид нар ингээд сая доотлын хэсгийг тайлбарлалаа шүү дээ. Тэгээд дээдлийн энэ хэсэг нь юу гэж гэж нэрлэж өгнө хэрэг бид нар ухаалаг тарих гэж нэрлэж байгаа. За. Илүү нь логик одоо тоо боддог. Төлөвлөдөг өөрчлөлдөг гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ энэ дэр чинь айгүй тийм нөө ухамсартай үйлдэл хэрэгтэй байхгүй юу? Тэг яг хийд гэж байгаа наачаа аа гэж бодох тий. Тооцоолж штий энэ үнтэй юу, үгүй юу тий. За надаа хэрэгтэй юу, хэрэггүй юу тий. Хэрэгтэй бол хэдий хэрэг болох уу гэдэг. Энэ нарийн төвөгтэй логик юм нэг юм нэг тооцоолол тий. Математик ерөөсөө яг энэ дээр яждаг. Аа мессеж ерөөсөө хаана очих хэвээр вэ гэхээр шууд энэ доошоо очих хэвээр гэж одоо энэ онлын дагуу дээрээс нь одоо энэ номны одоо гол нейро загвар гэдэг аргачлал маань ерөөсөөр тэрийг л тайлбарладаг. Шийдвэр гаргамаар байна уу? Та одоо хинээр ч байсан гэсэн хүүхдээсээ ч юм уу те ажилчнаасаа ч юм уу удирдлагаасаа ч юм уу ер нь хинч байсан гэсэн ер нь тарихтаа хин л болоо <laughs> одоо шийдвэр гаргамаар байвал тэ сэтгэлийн сайн хөдлөг. Тэгээ өөрийнхөө ярьж байгаа асуудлыг тэр хүний яг өөрийнх нь тэр дарамт болгож одоо тэрэн дээр нь сайн хөндөж ингэ танилцуул. Аа. Тэгээ миний танилцуулаад байгаа энэ бүтээгдэхүүн чинь таны яг тэр нэг үүл болгон учирдаг тий. Тэг хүүтнээс болоод одоо тэ маш их мөнгө зарцуулаад байдаг. Машины чинь тийм асуудлыг тэг шийднэ. Гэдэг ч гинөө тий. Та одоо юу гэдгийг а манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр таны ашиг орлого тав дахин өснө дарамтан дээр тулгуурлаж сэтгэл хөдлөл тэр доошоо очиулаад тийм шүү дээ. Тэрнээс миний надтай ярьж байгаа хүнд бол миний хэн байх нь ерөөсөө хамаагүй байхгүй юу? Бла бла бла байхгүй юу? А тэр хүний яг зовноод байгаа тэр нэг яг тэр айгаад байгаа сэтгэл нь түгшээд байгаа тэр асуудлаа нухаж гаргаж ирээд тэрий чинь бид нар илаашруулнаа. Гэт хилчих нь өөрөө нөө шийдвэр гарах төв рүү нөх хайртаж байна л гэсэн. Тэгээ дараа нь тэр үнэ хэлж болно. Тэ? Тэр үе чинь надад амар хэрэгтэй юм биш нээрээ би зөв амар удаан ажиллаад байдаг. Яг тэрнээс болсон биш. Тэднийхийг авчих юм бол би 5 дахин илүү хурдан ажиллаа те. Тэр хугацаанд чинь би тэр чинь нэг ажиллах хүчний зардал тэдээр хэмнэгдээ, сар болгоны түрээс тэдээр хэмнэгдээд нийтдээ миний юу чи гэдэг юм чи тэр хүн чи өөрөө энэ тархинтай гарах чинь. Мм тийм биш. Юу н ашигтай юм байна. Тэгээ тэгээ. Одоо шийдвэр гаргах. Тэгээ одоо яг шийдвэр гаргах гэх яг ингээд хаалгаад хангоолгоод ингээд дөгцсөн байгаа байхгүй юу? Тийм байна. Тэр энэ шиг одоо яг энэ номны маань амгийн гол одоо танилцуулаад байгаа яг тархин дээр тайлбарлах юм бол анхаарлын дат итгүүл хаалт хий. Яаж анхаарлын татах вэ гэхээр хүний харилцагчийнхаа яг өөртөө тулгараад байгаа тэр дарамт асуудлыг онцлоод тэрэнд нь зориулсан өөрийнхөө зорилтыг онцлоод давуу талаа нотлоод тэгээ ингээд одоо тарихтай харьцаж байгаа учраас бас зөвхөн нөгөө нэг юу гэдгийг манайхан чинь тэг би бас яг энэ нөгөө номтой холбогдуулаад бас нэг мөсөн ингээд ярьж чадна. Манай нөө шийдвэр гаргалтай онцлогч их өрмөц юм байна л та. Аа Манай гэдэг маань монгол хүний хэлэл байгаа шүү дээ. Одоо нэгэнт би чинь ингээ нэг монгол хэл дээр орчуулаа. Тэгээ монголчуудад танилцуулаад ингээд энэ яг юм чинь уг нь бол маш хэрэгтэй шинжлэх ухаан энэ хэрэгжүүл бизнестэй ч хэрэгтэй, худалдаа авагчдаа ч бас хэрэгтэй. Маш их олон асуудлыг шийдэж болох болмоор юм шиг. А гэхдээ ингээ явцын донд ингээ нөө шийдвэр гаргалт гэдэг зүйлийг ингээ онцгойлон анхаарат ингээ хараадсан чинь энэ энэ ном маань жишээлбэл Америкт одоо аргачлан туршигдаад яг Америк одоо хилцээр хийж байгаа хүмүүсийн дунд ингээд туршигдаад ингээд практик дээр айгуу сайн нотлогдсон байхгүй юу. Тэгэхээр Америкчууд ч Монголчууд биш байхгүй юу. Тийш л асуудал нь. Яг гоо тарих нь энэ дотор нэг яг энэ байгаа л да тий бүтцийн хувьд. Гэхдээ арай өөр байгаа. Гэхдээ нөгөө нэг юу гэдгийг яг тухайн мөчөд шийдвэр гаргах дээр нөгөө онцлсан шал өөр байхгүй юу. Одоо жишээлх юм бол бүр хаягжилт нь хүртэл тис хөндлөн эхэлдэг байчих шээ. Тэ одоо ингээд Америк Америкт хаягжилт чинь ингээд нэг тоотос эхэлдэг штэ. Тэд тоод, тим апартмент, тим дүүрэг юу бүү гэдэг ингээд Америкийн сүлд Америкийн нэгц улс гэж явж байгаа шээ. Тэ. Өөрөөр тэд нар айгүй тийм детальны юмд маш тийм дуртай байхгүй юу? Маш тодорхой. Тэ миний яг юу яриад байгаа зүйлийг чи ойлгож байна уу? Тэ гэж бүр тэнэг хүнд яриад байгаа юм шиг. Деталаас нь ингээд нөгөө өргөө юу рүүгээ явж шээ. Тэ Америкийн юу. Тэгэхэд нөгөө Аазууд нөгөө Америкчуудтай дийл хийхээрээ ёо ямар ядаргаатай тэр дотроо ингэж бодчих шээ айл хэдэ ойлгоцсон байгаад ч л тэгэл уулстай ихэд нэг асуухын дунд нь нэг асуухын тий төгсгөлт нь хүртэл дүгнээл тий за бид нар яг ийм юмны тухай ярьлаа тий яг энэ талаар яг ингэж ярьлаа за энийгээ бид нар яг ингэж одоо ойлголцсон байна зөв үү гэд бүр энийг ингээ байн ингэж ингээд деталь юм ингээ байн ингээ нотолч ингэж яадаг а тэгтэл манайхын яадаг ер нь манайхын жилтгүүдээ ер нь зүгээр Азийн ерхий хэв шинж яадаг гэсэн чинь хаягчлалтын жишээ нь Монгол улс Улаанбаатар гэдэг ингээл ерөнхийгөөсөө ингээд доошоо ингээд руу. Тэгэхээр чи манай сэтгэлгээ илүү тийм нөгөө ерөнхий сэтгэх тийм хандлага их хамгаалдаг байхгүй юу? Юмыг их ерөнхийлчлэх. А энэ ном маань маш их детальны арга ингээд те яг ингээд цохоо те яг ингээд хэрчээ гэдэг чи юм уу те бүр яг тийм юм заагаад байдаг. А тэгсэл бид нар энийг бид нар энд яаж сэтгэдэг юм гэж амар ерөнхийгөр сэтгэж явдаг байхгүй юу? Ерөнхийдөө нүүдэлчдийн э, тийм үгдгийн сэтгэлгээний онцлогийн нэг нь тэр ерөөсөө ерөнхий нуулын хариутаар гараал харж байгаа юм шиг. <laughs> Бүхэлд нь кид байгаа тийм сайхан ууж ухаан тийм тайван байна даа. <laughs> Яг тэр нэг голын иргэн тэр бургасны цаанд юу байгааг бас сайн мэдэхгүй л байхгүй юу. Тэгэхээр тийм нөгөө нэг сэтгэлгээний хэв шин чанар шийдвэр гаргалт нь маш өөр юм байна. Тэгээ бас энийг нь бид нар э, маш э, маш сайн судлах хэрэгтэй байна тийм. Ялангуяа энэ тарих судлалынхаа аргачлалаар маш сайн судлах хэрэгтэй байна. Тэгжээж одоо энд танилцуулаад байгаа зүйл маань яг манай хөрсөн дээр яг жинкнээсээ буух юм байна. Нутагших юм байна. Нутагших юм байна. Тэг яг манайхан ерөхий сэтгэдэг бол яг тэр ерөхий сэтгэдэг дээр нь тааруулж одоо тэр хилцээрээ хийх. За зарим хүмүүс хийх хэдэг туйлшраад байдаг тий. Ер нь бүр манай бит хоёрын ярилцлагын ихэнд одоо ингээл coin coin гэж их энэ чинь бас нэг туйшрах үзэгдлийн манад байдаг туйшрах үзэгдлийн нэг хэлбэр нөгөө тэрэн дээр гарч байгаа зүйл нь баггүй юу. Ер нь нэг туйшрамтгай. Тэ сайн болтой тултлан сайн. За одоо муу бол тэгэл газрын гавар ортол муу бол. <laughs> Юмны дунд ингээ баланс барих те нэг юм зүг зөкстэй юм юу байхгүй. Гэхдээ айгүй хэцүү. Тим юунд баригддаггүй юм да. Маш тийм хийсүр их чөлөөтэй а ямар нэгэн тийм хашаа хороо юмд ингэж хаягжилтанд баригдахаас илүүтэй болж өгвөл нүүж, сэлгэж, чөлөөтэй те ингээд нутаг ус сэлгэж ингэж нөгөө ингэж юунд захирагдахгүй, баригдахгүй ингэж амьдрах гэдэг нөгөө унган тэр нэг нүүдэлчтэй өөрчлөлтийн онцлог байгаад байна. Тэгээ энэ бид нар нэг нэг хот байгууллаа, капиталистэн байгууллаад чи ерөөсөө юу нэрлсэнгүү гэж би хувьдаа хардаг судлаачийн хувьд бол Тэгээ бид нар зүгээр нэг гой хувц өмссөн л болохоос яг миний дотор <laughs> нүүдэл чинь нэг малчин болд ажил байна. <laughs> шийдвэр гаргах байж лээ. Шийдвэр гаргах процесс нь өөрөө. Тийм. Аа. Нэг л их гоё технологи барай л те нэг машин унаалгаа боловч тэр нь яг л матал малчин л хэвээрэл байгаад байна. Тэгэхээр энийг маш сайн ойлгох ёстой юм байна. Тэгээ энийг ойлгож иж ялангуяа одоо энэ их бодлогын төвшин шийдвэр гаргадаг удирдлагууд байна те засгийн газрын төвшин шийдвэр гаргадаг энэ хүмүүс байна. Энэ хүмүүс бас маш их хэрэгтэй. Тэгээ өргөн олон нийтэд гэхээсээ илүүтэй. Аа. Тийм ба. Ер нь бол яг энэ номных нь энэ шинжлэх ухааных нь өөрийнх нь яг зорилтод одоо хэрэглэгчд нь яг тийм цөөнх юм байна. Уг нь бол. Тэгээ энэ цөөнх нь өөрөө аа тий ерөөсөө манай шийдвэр гаргалт юм юм биш тий. Тарих судал юм шинжлэх ухаанаар ингээд судалсан чи яг ингэж бор батлагдлаа нотлогдлоо тий. За хэдүүлээ одоо хуйлаа гэж боловсруулаа. Шинэ санхүүгийн зах зээл ингэж урмалнаа. Блокчейн технологи хэрэгтэй. Одоо багаас нь ингэж ингэж тавинаа анхнаас нь юм юм салбаруудыг оролцуулнаа ингэнэ гэдэг ингээд ингээд цар хүрээтэй ингээд судалгаатай дандаа нөгөө тархиа судалж яж эхлээд тэ зүгээр югаат судлаагүй юм байж ажил ингээл нэг ярьдаг баймааргүй гохгүй одоо ер нь бол одоо боолж өгвөл яг юм шинжлэх ухаанд судалгаа тэ тэр уул сууртай үндэслэлтэй яг аль үеийнх нь хүлэмжшөөрөөд байгаа аль үеийнх нь хүлэмжшөөрөхгүй гараа тэгээ нийгмийн бодлого халамж гэдэг ч юм уу засгийн газрын бодлого хэрэг шийдвэр гэдэг чинь нөгөө хуучин шиг ингээ ус шиг сайхан тархаад ингээ бүгдэнд нь жигд хүрнэ гэж тооцоолдог байсан тэр системээр яваад байгаа байхгүй юу одоо ч тэр чинь нөгөө нэг тэр нөгөө талбай нь өөрчлөгдсөн байхгүй юу? Тэ ингээд янз бүрийн юм те ингээд ийм хэлбэр зүйтэй одоо юу гэдгийг жижигхэн жижигхэн юм аваалсан шорон дээр бүгд гарч ирээд ингээд суудсан. Тэгээ тэр чинь ингээд мянга ус асгаа те те юм чи хүрлцэхгүй шүү дээ. Зарим нь хэтэрхий их одоо тэрнээс нь болоод тохирч ийн одоо юу гэдгийг заримд нь ерөөсөө хүрлцэхгүй юм. Тэгээ тэр болгоныг бас судлахгүй байна. Тэгээ тэр болгоныг чинь судлаад ингээд наривчлаад ингээд гаргаад тэр дата мэдээлэлээр үнэлдэг болчвол манайд ерөөсөө энэ нийгмийн бүх салбарт хэрэгтэй coin блокчейн гэлтгүй санхүүгийн даатгалын эрүүл мэндийн за боловсролын одоо миний хамгийн их санаа зовж явдаг одоо тэ нэг хүүхдүүдийнхээ боловсролын асуудлыг санаа зовж явдаг тэдэрт маш хэрэгтэй байна. Тэдний тархийг бас судлах хэрэгтэй байна. Тэд нар яг юун дээр ингээ хараан төвлөрөөд юун дээр сэтгэл нь хөдлөөд байгаа сурах чиг тэр хичээлүүдийн яг тэгж хиймээр байна. Контент үзэх гэдэг бол контент шигэлдэ хичээлийг хийгээд өгчээ. Тэгээд тэр энэ засгийн газрын бодлого боловсруулагчид тэр нэг гаргаад байгаа зүйл маань яг хүмүүст яг хүрээд амьдрал дээр наалтах нь үгүй юу гэдгийг ингээ урьдчилан судалдаг болчвол бид нар тэгж их хайрын цаг зав цаас те боон хүний хүч хөдөлмөр гарцдаг байхгүй юу. Яг нэг гоё юм санаа болчихлоо. Би өөр одоо энэ подкастыг сонсож байгаа одоо хүмүүс байх юм бол бас анаасаа асуумар санагдаад байна. Өнөөдрийн 10 жилийн хүүхдүүд те өсвөр насныхаа өнөөдөр сургуулийн тэр одоо тэр өрөөнөөс багшаас их юм сураад байна уу? YouTube-ээс их юм сураад байна. Тэ? YouTube гэдэг чинь өөрөө контент. Тэгэхээр энэ контент бүтээгчнэрээс юм сураад их сураад байна уу? Эсвэл тэнхмээс их юм сураад байна уу? Багшаас их юм сураад байна. Одоо бодгоо асуудал болчиход байгаа биз? Тэгээ одоо ч яг гэсэн дэ нөө жоохон хоцрол байна л да. Тий. Аль хэдийн нөгөө боловсролын утга агуулга технологийн салбар спортаг ингээ нийлгэж идэхээр аль хэдийн контент болдгоо болоод блокчейн системээ хэрэглээд дүн гаргалт багшийн нөгөө сурагчтай харилцах харилцаа нь хүртэл үүргээр ойлгоно, өөрчлөгдөөд одоо бол юм заадаг багш биш зүгээр технологийн хэрэглээг чиглүүлдэг л тэнд болчиход байгаа байхгүй юу? Гадаадад бол Тэ за бүгдээрээ одоо чиглүүлээд зүгээр ойлгуулдаг те энэ бол өөрсдөр нь тийм ингээд за та нар нэг компьютер нээгээд эсвэл пада нээгээ те эсвэл одоо тэнд том дэлгэц байна тэрэн дээр ингээд яг хүссэн асуултаа бич. Тэ одоо бол би юм заадаг цаг биш юм байна. Зүгээр юу сурахыг харин зааж өгдөг юм байна яаж сурах юм гэдэг чинь яаж харьцах вэ гэдэг. Тэгээ багаас нь одоо тэр хэрэглээг нь заагаад өгчвөл уг нь бол хэрэгтэй л байна л да. Юу дуртайгаа үзэхгүй. Тэгээ яг уу бас жоохон журам хэрэгтэй л да мэдээч хэрэг. Тэр журам бурман ч гэсэн дагаас анханасаа зүзөх хөстөө гарч ирээд боловсроод ингээд хэрэгжээ явчвал Харин тэгэхээр энэ дээр л бас айгүй сайн ингээд бид нар сургалтынхан системийг ч гэдэг юм уу энэ дээр бас нэг жоохон бодоосоо тий энэ дээр сургуулиуд маань бас ингээд нэг жоохон дараагийнхын сургалтынхан системийг энэ тал руу жоохон чиглүүлээсэ яг өнөөдөр яг үннийг хэлэхэд бол YouTube миний хүүхдэд тэр багшаас илүү их юм заагаад байгаа байхгүй. Тэг яг үнэн үнэн. Тий? YouTube гэдэг чинь өөрөө тэр чигтэл контентууд байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр хүүхдүүд өөрсдөө эцээ эцэст өнөөдөр энийг сонгож байгаа бол энэ тал руугаа заая гэж бодож байгаа тэр боловсруулж байгаа сургалтынхаа хөтөлбөрийг энэ тал руугаа яагаад чиглүүлж чадахгүй байгаа юм бэ? Тэ? Тэгэхгүй бол эдгээр чинь сонголт энэ болчиход байна шүү дээ. Яг зөв. За за ингээд ерөөхдөө бол өнөөдөр тав төр ингээд ярианыхаа сэдвийг ингээд энэ төрөйд өндөрлөе. Тэгээ өнөөдөр бол ингээд энэ одоо энэ биткойн ч гэдэг юм уу энэ блокчейн энэ ер нь ингээ бидний тархинд яаж нөлөөлөд байгаа юм те энэний талаар бит өөр бол ингээ та бүхэнд ингээд бүр төгс төгөлдөр бүр цэг тавьтал бол ярьсангүй өнгөцхөн л өнгөцхөн зүгээр энийг сонирхоод цаашаага ингээ та хүсвэл судлаарай судлах тэр орон зайганд бас үлдээхгүй бол бит өөрийн ярьснаар битий хязгаарлаарай тий энийг одоо бүр дахин дахин сануулж хэлмээр тэгэхгүй бол яг битүүрийн энийг цаг хүрхгүй минутанд ярьсан юмар хязгаарлаад аа би энийг бүгдийг мэдээд авчлаа гэвэл энэ бол айгүй том илүүрэл шүү тий. Тэр энийг цаашаа судлаараа зүгээр битүүр бол амталгаа өгж байгаа панчаан болгож байгаа шүү гэдэг тий. За яг энэ сэдвийнхаа хүрээнд дутуу орхисон ч гэдэг юм уу бас нэг энийг нэг хилээд дуусгахыг гэж бодож байгаа юм байв л. Аа даа бас нөгөө Монгол хүнийхээ шийдвэр гаргалтын үг л одоо сайн чанарын нэг ярьчих л да. Аа монголчууд ер нь тийм нөгөө шин шинэлэг юмд маш хурдан хүлээж авч тасан зохицдог тийм сайн шин чанартай. Энийг бол дотоодын бид нар гэхээс илүүтэй бол гадны маш олон судлаачид те шийдвэр гаргаж одоо хүмүүс бороо онцгойлон харж ингэж бүр үнэлж дүгнсэн байдгийг. Тэгээ монголчууд бол ерөөсөө ямар нэгэн нөгөө юу гэдэг лээ хуучин юм бол болж шин юм зул болжээ. Нөө зул болно гэдэг чинь нөгөө яг уламжлал сэтгэлгээрээ зул гэдэг хаана манддаг вэ гэхээр гэрийн хоймортой орой дээр ингэж нөгөө ингэж ингэ явдаг байхгүй юу. Тэгэхээр ерөөсөө нүүдэлчдийн хамгийн гол давуу тал шин чанар юу вэ гэхээр нэг шин юм ороод ирлээ гот вау тий. Тэр шууд зул байхгүй юу. Тий. Соргоогоор хүлээж авдаг. Тий энэ хэрэгтэй юу тий. Яах гэдэг юм бол би өөрөө айгуу сайн сонирхож чаддаг юм байна шүү дээ. Тий одоо юу гэдэг нөө бусад ард түмэнд яадаг вэ гэхээр нөгөө нэг хашаан дотроо тий. Уу яах юм. Би энэ дотроо байж болов л шүү Нааднаа шинэ юм чи юу ч хэрэг байхгүй. Би морь унаал явж л зүгээр морь яатсан гэдэгт гэж ханддаг бол монголчууд бол тэр сэтгэлгээний нөгөө юм хязгаарлалт гэдэг юм уу юу айгу баг. Шууд л зүгээр өөртөө баг гүйчж болдог. Оо юу вэ? Машин гэдэг гэдэг ваа. <laughs> Гэл ингээл өөртөө хийгээл унаад хэрэглээ. Тэрнтэй ингээл их аа шал дэмэ мэмэ гэж боддгоо. Шинэ юм байна. Энэ бол ерөөсөө маш гоё зөв зөв л те одоо юу гэдэг зөв хэрэгтэй гэхээсээ илүүтэй зүгээр хамгийн шинэ юмыг л хамгийн түрүүнд хэрэгжилж үзэх хүсэлтэй. Гэдэг хин нэгнээс хоцроод үлдэх гээд байгаа юм шиг мэдрэмж нь тэр хүнийг ингээд байл л да тий. Тий. Тэр зүйл маань бас одоо магадгүй манай энэ төрөүний хэлдэг одоо энэ блокчейн тий нийгмийн бүх салбарт нэвтрэхэд бас манай энэ хүн ардын энэ суур одоо энэ шийдвэр гаргалтын онцлог нь бас их эргээр нөлөөлнө гэж би боддгийн. Том түлхэц зүг нь. Том түлхэц зүг нь тий. Ваа тэр гэдэг тахгүй тий үнэхээр одоо зөв зэгцтэй мэдлэг мэдээллийн нөгөөд ингээд нэг халсын хараанч үе зүгээр дунд хугацаанд ерөнхийдөө нэг хүний амьдрал ингэж өөрчлөн шүү гэдэг ингээд яг одоо энэ нөгөө тархинд итгүүлэх аргачлаа ашиглаа тэг ингээд нэг зүгээр энгийн ойлгомжтойгоор ингээд харилцаа явуучвал оо тгий тгий стандарт хамгийн түрүүл зул болгож өрөх хүмүүс юм. <laughs> Ялангуяа нөгөө шин үеийнхэн гэх юм да. Яг тэр нийгмийн хамгийн тийм идэвхтэй хамгийн гал халуун те хамгийн тийм хүсэл тэмүүлэл дүүрэн байдаг тэр үеийнхэнд бол ерөөсөө шин шинэлэг зүйл шинжлэх ухаан гэдэг бол ерөөсөө зул байна. Тэгэхээр энэ маань бас тий энэ маань бас надад бас айгүй их тийм нөгөө ихтгэл найдвар болдог байхгүй юу. Тий за ерөөсөө бид нар ийм шинжлэх ухаан тий тарих судлалын гол гол ойлголтуудыг ингээд нэг ихлээд ингээд өгөөл эхэлчих юм бол зөв манайхан бол зүгээр газ зүгээр үр шимийн хүртээлтэй газ зүгээр амьдрал дээр хэрэгжүүлэл нэвтрүүлэл нөөрөмшөлөд авах хурд нь бол зүгээр маш хурдан байх болно гэдэгт бол би итгэдэг юм. За за ингээд подкастаа дуусгая. Тэгээд подкастынхаа төгсгөлд бас энийг сонссон залуучууд ч юм уу магадгүй хинч хийж болно. Зүгээр гоё урайлж хэлмээр байдаг гоё шинжлэх шинжлэх ухаанч арт түмэн болцгоё бүгдээрээ. Энийг л гоё урайлмаар. За баярлалаа. Тархиныхаа кодыг олцгоё. Тийм. За баярлалаа.